本拠地、えー、して活動しておりますが、えー、関東のメンバーで、えー、今回中心に踊らせていただきます、えー、少数ではございますが鳴子を鳴らすチームとして、えー、ガンガン鳴らしながら前進んでまいりますのでどうぞご声援のほどよろしくお願いします鳴子鳴らせさあそれではまいりましょう豊平2019祈りの中に前 ありがとうございましたそれではでしたひとひらの皆さんありがとうございました